kati awo kiba kitegeeza ki bweba tebagambye omukyala rebecca kadaga mumbeera efaanaganako bwetyo tulinda ekinaaba kizeeko nga tutunulira akalu kano bobservers baba nga bagee nti ground te levod ewali levod <laughs> <laughs> bobobservers politics and you don't listen to those people european when, union when do you come tukoza amateka ka parliament yakakwata kulonda european union is represented here yes when do you complain nandi bagamba eh. nti bulijjo baba advising amukole kino mukne batuuka ku kiseera kyokulonda ne babanga tebalina kye bakoze constitution ya uganda tegamba nga kunti european union that's why they say advice not dictate yantikatibwakuwa advice mutekemulabe bungereza bakafuna ba prime minister nga tebazze mukulonda every country has its system ombuziza nti ewaabwe eh, even have a snap election nti gavumenti erimu bweyenza bwebalamu nebala nti ewangula hmm. magret sa yafuga bungereza emyaka 16 nga kozesa snap elections every system lwakuba nti bo bajozi nti bajoga abantu nti baavu no some of us namwe mutyogererewaabo okola passport those bazungu have no credibility here ate mu uganda kasoleta abazungu ngaogudde besi yatula ne cameron nebagamba mbabazi besi yenalemeramu mm. yes kubanga twalinako record ani yaleta amini mbuyinza britain who hosted amin quen queen yamhostinga bamikamu palace katikira wabungereza yagaa nti oh nti bali arrogant you accept the arrogance kati basangayo a few of us abatasobola kukikkiriza Mm, mm. that's why they say we can only advise they can use go on the finances bakimanyi they lost the battleate mu 1980 obululu obwabiba mesivule bakugamba bati abangereza commonwealth observer team ya opportunity yagisinkana kakati bagamba nti elections have been free and fair according to african standards mm. eh nga magwele tusachaga jifu military a chance uganda needs an experienced hand ba abangereza bubimulaba balina a directive on all their airports immediately Museveni the arrives at any British airport would be arrested and be handed over to Ubote. Never by the Museveni again, Okuangu, the Bamis and again, they will be six months mm -hmm. in a mm, hotel hidden. Mm -hmm. those are not people then we need we need to define this is a such a government it we was a such a government we need it Britain to maintained an advanced training team here to train but soldiers were killing massacring people in the way chengamba the scars in the way the election is exactly fair fair according to yeah, african yeah. standards katweta go defining african standards is ziriwa andi kankubuli anti bachi defining by na interests up why nti european union erina obuzibu kakati britain ye yavaako mm. ekola eh, mm. polisi abantu kakati ogenda ebungereza nokola polisi ezizo mm. eavuna eh, kasi tamulikola constitution a constitution is a paradigm museveni yayina all the powers from 1986 until the promulgation of the new constitution in 1995 naye naye alobinga bantu agula babaka ba parliament bamwisiramu kyayagala nankabira namugamu zeyikali uh. Ah. nekaita hee neta chayogera anga amini in fact if we compare fabatula ntulo woza why do people still want amini here a certain percentage nga watemu sabini nga wakubiaka luku obate na amini amini ya muwangu obuganzi wa amini buvawe yes ya lagira anga nechiko na amini ya ina ngambi mm -hmm. so na lagira ni wabu flauti kati bagenda mkote amini yagamba bakondo bonna bakuwe ba ba ba obakondo ne buvao bana uganda bamisinga waliwe ya ba amini nashikala wano bana uganda bamisinga ku muntu nga amini hey. a, a dictatorship appears to be more efficient than a, a, a democracy South Korea nsi ya musanvu mubugaga mm. North Korea njavu ani atambuze nsi kubonkenge because south korea to declare a war erina kuita mu process is democratic ya yeah, North Korea hey, hira uliyo omusajja wa north korea seka kuseka ndi nti musibye president wa kuba ya BSC <laughs> e eh, south korea president ya BSC sente ke north <laughs> that's why China has developed faster than India, but India has the most educated people. Why? The question of democracy. nti aba when the indians are planning to do something they have to look at the election calendar omuchina aganti omusenguko mveo mboko mboko mboko era nabandika mukataba kayinemba nti ekitu wonyeza munsi muno kastaka kukatandikide china kawidi mwendi katiba na Uganda balaba mseveni nga ataluma hey, at, ilanzi mnyagi nyo ate tumukunde yansanyude Mm-hmm. tumukunde yabagambye adda alina gwayogera naye omuyimiso se mumbisa eri buli wantu wona tumukunde yadda alina gwayogera naye nabuga nti oyo omusajja bwemumutta muba mufudde mm-hmm. oyo omusajja nemumala mumutta that man is useful food three two main issues one adimisifying ebintu byaba opposition byebabyogedde byebalyogedde bagenda byogera nga bimazemu so mm-hmm. ekyokubiri defendi zimuseveni tiyetakola kibi tabimanyi Hmm? musigazeeko ekyo mumulekewo tumukundi yabagenzera oyo omusajja mumumanyi ebya ssente byaki mumala biseera naye mune epulogulaamu yaffe eya lule hmm. twakuba katepe wano ngaomukulu yewaana nga bwalina miliyoni za kitisi bbiri nga bagenda okubba sente nagamba sezaalawe if dropping habit is easy where doesnt he retire amazo muita amukanganyiriza ajeno yerega mm. akati ugonde yali awulira professor era nakati bawulira nabaganti program za munachogera wano ndi obate was the first customer of munansi no problem munansi kati kwe bali batu de bawulira kubanze embalaga 3 why they cannot assassinate me if you want to be assassinated make your life expensive to assassinate ndi okwa why oyo omusajja okumutta tujja mutira emiliyoni ebi naawe okimanyi omusajja ali ebire guarded kati this two million is good ha mirundi nti gyetambulyanga bwayagala nti naye eddogo lyolimanyi ti eddogo lirinya munyonyi piso terinya munyonyi <laughs> kyo kimanyi kyo ate lirinya <laughs> litya era nze bagenda okunjazaoku ngenda nnyo ku president office waliwo gaki kakande waliyani <laughs> abasajja bwakaffe kateeke wana okukubira ensiri bamukamboate <laughs> eddogo bayingira nalyo pisa oyingira nayo eh. Eh. tosobola kakati gondi yalwala bwe twakakuba yakola pusinga ne bamutwala mu ddwaliro nenda kutete chairman inga mugamba mbu mirundi mirundi yatandika kukoza nyirako oh, ok let him do it ndisiza nyira kubulamu bw'abantu what i said nti professor tayambye bano ne mukama we tamuyambye ne professor yali kavalinze ne president yamukubidde ku simu na mm. mwana asaini bogera ne president ne biri yajikirira linga nenze nali mulaba professor basoka ne bachi omuwale ndakasero najja namukebera nga pressure mukubi It's not, it's not his fault why did I listen to it bawulira nakati kwebali ziri ziri bazita tebabera yo na yiba mafia basinze mu 7 ili ene program yaba mazed mirundi ene program basinze mu 7 ili yunebu ngena afulumye bigezo mm. bona bakolechi baba lindiride amuleke yunebu gwamanye ti pulezidenti yobwe yagendanga okujja museveni tafunanga kolisenaship nga gyeyafuna ku bya covid agenda kugula baki agenda kusiba baki kati so everybody <laughs> it tells you nti bo bakimanyi power agiyina abantu bamanyi ate bonna nabagaliya ne bagenda ekyo omanyi bobeera n'ekintu kizibu nnyo kitegeera ti olina ekintu ate nze aimuvu kosiase kati mutabani wange nze namuletera idea eyokukola kampuni eyaki baali bagala jibba nti erinnya gyeriri nenkubira ligesra nemuga nsebo mu famire yamwe mulimu amalaalo mu lusuku lwewamu ennaku ezi yagala jibba sebo sategedde nti omwana wo nti eyo yange kampani yaki kakati yagironkinze yesterday idirontatende busulwa n'abalimba nti this man aina ebimukutte tewali byankutte no once i see unexplainable source of money mirundi tomulabawo embaga yayitiridde babad black bani bad black oyongaomanya bundi balamu mm-hmm. e eh, bewofe babadde nzisaabadde sikwatirwamu what is the source of this money ku mutabaniwo eh. sigwo zimuwadde anti ziriwo bani yazimuwadde empitirivu ezo zebatenda kakati tetonkwatiramu kubanga tosobola kungamba nti the idea of forming of the company launched was mine even the company is mine kati what was he launching gwomuwezi okulunching uh-uh, asizimuwanga ate samuwayadde ekikumi kati <laughs> ndioke nange nyingiremu ebyo <laughs> nze kitange omanyimu watidondo dindaku kati kampani wagimulekedde kamba bulire ammonitoringhimu kambabulire two things happened mukimutamanyi training omwana gwozadde is a kegonjito driving school to learn a car in the initial stages before you, you run a car how to drive a car you must be accompanied by an instructor then after completing the course notandika ogivuga the instructor surrenders you to foreigners wa takisi avuga takisi amanyi gyebavudde lwaki baba gala tulijesita from an instructor who trains you the instructor hands you over to the foreigners to the passengers this is what training ye omwana bwekifaanana nenkoko eyina weesuula i give you education i surrender you ku nsi kati gwe babeere muolabe nze instructor ndinawe enkoma ekyokubiri abaana bange mbagamba nti kitange nayagala nnyo okgenda ebuyindi for what reason kyanjagala okgenda ebuyindi nga balya mukyere sepe food ya india mukyere pirawo nti kati nga njagala nnyo omukyere kati aba upc nze nakafuna abantu bamirundi ebiri abazungu bajja ono scouting for younger brilliant people tuselected me nagana okgenda abazungu mbatya nnyo nebagamba aliya aba UPC ne bajjanga banonya abaana abagezi abokutwala ebulaayo okusoma diselected me kakati nga condition eri emu kitange kugenda kaliisiro mulale y'aba UPC alangirire nti ayungidde UPC bantwala okusoma nzijukira bulungi nali mu tshirt ya UPC eyobuti erinjeru muvuze kagaali tugenze ekaliisiro enduulu zivuze paulo kasirema yange omwana w'omuntu be balimu balinze emirundi alangirire okuyingira UPC where did my father picked the microphone mirundi yalimugezi that's why I, adm i admire my father nimbita byange byonna kugamba i was shaped by the village and the wisdom of my father two factors i've had an indelible ink on my character okay endure vuga endure vuga mm -hmm. chitange yagamba basiba nebanyabo mubintu byense eno omwana wobwe aba omusiru baga nti obusiru yabujja ku kitaawe mm. neyenze bwemba omusiru tebagaa nti obusiru yabujja ku mwana we nabaddiza akazindaalo hirodi his base kuluba omwana bwaba omusiru baga nti obusiru yabujjakawyakoma naye nze bwemba omusiru baga nti obusiru yabujjaku andi ku mwana we omwana cannot force me to make a, a stupid decision because when he makes a, deci a, a foolish decision it will backlash on me mm -hmm. Mm, hey. gwe kitamwe nga yabbye basobola okunoonya basobola obanoonyamu kukyalo kitamuate bakunoonyezaki naye omanyi nti abaana nga babbye basobola okuba nenyumba ya kitaabwe yabazaala hmm. kyeŋgamba bana abamuseven abamulwanyisa tiwasitomakawoms abasajja bayinza okuba nga gwe bana ababbi babbi wamu covid babbi eki babbi eki naye abantu balinze kintu eki omujasi yaŋŋamba wewakyamuzeeyayende olabe bati bwetubavunjisanga esente yaganitoloza tetubamanyi ati kati boga nti muzeeya <laughs> lindako bwebaga nti muzeeya tamanti yaina respectkitegeezaemipiira jatuwakita mukiwo kyabantu wano olabe baduka ono gwebazanyirako ono yeyo stability bwe babatiira era nabo mwebekweka olaba netumwebaza yagenze wa pulezidenti mbu ampite ntukola tumwebaza eh, muzeeyi atuyite fembi wavaawo omulambo wali ejjako pologulamu zange wamala mubuuza naye bwabwe tegenda kuyitamu obutambi obukubwa so for me the, the, me i know how i deal with the people and unless he explains to me the source of that money ne body black relationship ye nachi yadi tagenda kundaba yo yise ne minister sasa chiwanda ne mulinda agende yo sala ato vuyo information ira no mwana mtu walizi mm, government oli jiri muri mu kintu kakati kakati abumba manyi ne jiba muslim oloza sema mwana ngayo mtu walizi mutavanga yo bamuntia mm. hey president ya muwa yo mulimo ne bamugambu yakoze interview na agwa ne mbuza pamani second ya good yakoze nani na twagenda fenna nti yatubula sit there nobody can defy the president sit there gwenokako mwana wemala mhm. okufuluma neŋamba permanent secretary kakati kyolina magezi nze kankuwa amagezi ekifo eh, ekyo kikutulemu ebitundu bibiri ngaowange ye mukulu oweye <laughs> mukulu and that's what he did nti amutadde mu ministry eno eyaethics e- e- agenda okutukayo mba omulimu bagugabadda hukulietedit gwe makumbi esigala nabbaliwa egenda omubuuzi nayekintu nga kiyuze nnyo nobujozi namwe mubatya kakati tegamba titopic esinga obukulu nabadde mpandisa akatabu kange hmm. naye bakataddeko taito mbi the rise and fall of some kutesa erakuteesa kuteesa omwagazi ki ankosamu on the future of Uganda and it has come chokanti akalukana kabade simba bule eh. kaina meaning ateka kankubuli ante mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete one they don't understand themselves two they don't reason China echimanyi teja kuba America na ye baina satellite states over a proxy e war mm. eh. nti china arms gund china yaminga north korea why america vet taiwan they cannot confront each other all of these arabian gund ezo ne ntalo ziri mbuwalabu balasha kulemesa an alternative source of gas biba mwina boka bano baplani gali bateka wano siria ne bachi kubani bajimala kulasha ne somba bulichimu proxy war kakati when you see for, for us who reason if nankabirwa had all the influence to gerrymander constituences why didn't they gerrymander mawogola e, e, north mujita mutya wakati baje kutulamba bitundu bibiri mawogola north eh ekyo nga ndi kutesa nali badde nkitegedde tebaji kutulira muki anti nkubuulira baji kutulamu if you you you, you see bwobala abantu abali mu mawogolo eyo constituency teriyo constituency zirina magombolola abiri constituency zonna zifaanagana obanga bakutula obuguju mu constituencies endala hmm. why didn't they create gerimanda tukita gerimandaling okutema obuguju to create eh, eh, constituencies for your people obate yakikola mu kinanda na bano bakikoze we call it gerrymandering why wasn't this that constituency gerrymandered North Korea South Korea two the president who always prevails over people to step down why hasn't he used this magic eh hey. ngabaza tuzabala hey. Eh. yabatuza ko eh, auntie ebatuzaako nti gwolowooza nti museveni tajja kuyita balala bonna abajjemu era waliwo bajjamu eh, three isolation of that constituence nti mulinda edisitulikiti zonna endala zironde ebitundu byonna bironde tufune mani power mu kitundu kimu otyo eh. Eh. nga ndi kuteesa mbala kuteesa nabeera naye era mu bantu bamanya balina amagezi we disagreed on the on the buses yampite uwe ne mugamba mpa miliyoni lusanvu nkulekere ekibuga nagaana nakuwayo meka ah, ah. nagaana <laughs> nandeetera omuntu nanga nti zino basi si zange zoyo ate ndinyiiga nnyo ona agiseko abantu emirimu airosimaitemba nebajayo miliyoni aga atano atano nebaga nabasabye lusanvu nenkwata obukadde butaano nembuwa munange bwetwali ana mubutaano nembudiza eyabunga nenfuluma enyumba yakuteesa nemuga tokiyitaku mm, mm, sagala kwerabira nzirira eh. wali ekitegeeza singabagikutuddeemu eh. eh. ah, museveni tabatuuzizza kustepingisako kakati kuteesaga nti bamubbye naleekaana ekyo kyenyini gwe kankubuuze mulimu ebitakoleka muganda wa museveni bamuwangula batya it has a bearing on museveni ah. nti famiry bagikowa nti nkubuulidde wano genda obuze gurese eh, gundi gurese ani tunaguma nawe yali wa traffic mm. nga entungama eriyo olutalo lwa kalazalwe nsimanyi naani kalazalwe nga mukodomi wa president ne lunyinyintira n'ategeera pulezidenti n'ategeera nti sente ezigenda okuwangula kalazaalwe gulesu naguma nawe yaziweereza ziva mu traffic traffic tebagiwera how can you say that museveni is inolo can be defeated in ntungamo where he is born you don't reason kati ekyo kireke mwami kuteesa okutwala muwala we okuvuganya ne yali mistake yali mistake kubanga internal mechanism kitegeeza once you vomit you cannot deny what you have eaten mm-hmm. bwolaba omukazi afulumya ebweru nga bamukuba naggula oluggi n'afuluma the matter has been solved now other neighbors are going to intervene so the internal museven family mechanism failed and referred the matter to the population ah, guno uh, twalyanga mitwe gyange tutula ntulowooza goloza nti akakatabaomwana yakataddeko omutwe mubi tayitondeka proposing how why uh, sodo sodomalize kuteesa kyeyataddeko nemugaibijekeo hmm. jako kalina kuba tayito ndala kati ezo muyimuze yampa ekyapa nze mbuobutaba buwandikireawo no abazungu abo bemulaba abamawulire kati gundi ngaalwadde fenna mpapulezi organize oba tv oba ki twali baddemu ne gundi diteroji bwe bakulonda kwoga nti president wa america kati ababesimbe oti babainaako data babaina yes ne ku embasi ya america nawa fena gyetuli abalimu amagezi <laughs> newammwe gye bakuzaala nawa kakati seya yaligenza okufa mukyusa mannya na deeti naye nga biri byonna wansi gyebiri nti the moment i see nendaba nti ate nga have been following nekuteesa ogenda muulya ngaayogera mpoza amasanyalaze bagajjeko ogenda okulya ebita kuteesa ngaayogera hmm? his confrontation ne munne kakati okuwangula kwa muwala we kwawunyizizza eh. anti yabala they don't understand museveni museveni katonda amuyansodo amaanyi yagajewa is going to change the politics of this country okujjako oh, ekintu eki sodo bwanadda mu kusuubula sente nakola abusobozi ne bagaa nti abo bavudde mu ofiisi ya sodo nga mission emulemi ate okumanya museveni musajja mubazi nnyo abakuddira mutabani we n'amuteeka mu consulensi mwaliraize ndi olusonga abammwe gye bali tumukunda alwana negundi ne lwamirama nga baleeta owaabwe owobo temwali owaani aa yabayisiza walala nnyo naleta sodo nafebo si mwana we kubanga atensoni emu yabaddewa yali badde ku mwana we abasiru bonna bali kugumusa yabayisiza walala nze omanyi bajjawano abazungu ne bagamba nti bantwala ebweru nsome naye mbagaa nti am doing a phd where state house university is there a university nembaga nti nze nfunye omukisa okubira musinzi nekyaga obugwagobusiru obutasoma nabwo bunzanyirako did you know where i went there waliwo omukwano gwange bamwita nsubuga musomesa yalina essomo lyekabojja yatuula netukiriziganya ogenda oba togenda hmm. naga nti okugenda ogenze netobaye yadde ekikumi sijja kujja mu kkomera tewali nze nebwe natambulanga egweru nga sente mbeera ne sente zange nawe wonna nga mbeera ne sente zange That's why his servant abandoned was sent. I went there for a different mission. Not studying Museveni, it's where I'm going. I'm going to say Museveni. And then I'm going to go na kugamba ndi wetuwa tusoma politics mm. politics kana katabana kawandi nkakagala nyo crony prince to komona from crony prince to komona how Museveni defeats his enemies na kawandi kamubili kuminena 2014 kakati bano ekibalwanyisa bano abasajja e, kyebatamanyi nti museveni shaping his retirement ali mukuteekateeka first family yakola ensobi era nkiwandika muno mukatabo kange waay eh, museveni succession or big blood nembaga nti tulina lutus ssatu mukusuccession one the first family members bwe baleeta omuntu afudde mu famire yaabwe ayina okuba nga ali ngaapiringa ku population ate muyina okuba nga mwamutegeka for instance omuntu singa afuuka kyamani wa fufa ngaayina mm-hmm. amagezi mm-hmm. omuntu singa afuuka president minisita wa us ngaayina amagezi is an investment ati okulana bano abavubuka bano bosente babanzibe mm-hmm. bosente babanzibe because balina investment kakati ate member of the first family gwe baleeta omugabe waabwe ensi temwagala isnt marketable is hated is one of the most hated people mu uganda one kati ekyokuyisamu owaabwe kyagwa kakati ate noono ne bamusikayalinga toyinza kubba sente za covid toyinza kukwokya makere univesity kugawa bibiliyoni ensanvu tegagala bazitegeera toyinza kutwala mutwe wakadaga bo bakozesa kulonaabisirikira akulukuloza ndi Museveni alirainga kwa kulu akula mumai kulu is wastage hine lira hivu information hii kakati bo e problem duwachi tuba, tuba duwachi first family members babera nyo scared ku successor na bagamba nti e problem eri ku successor e, e nti singa mufuno omuntu nakwata gavumenti ngaavudde mu opposition nga santos bwe yakola nemukwata besige mukisa muntu yali moderate tabayinako ttabu besi yalina anga besi yeluukwa ti museveni amuyinako personal vendeta <laughs> tetwa differentnwakyawa besige no mutunoolya muanalizinga kakati hmm. when a, a new person takes power he turns the first family members into punching bags of the new regime mnakawandika mu 214 nembagamba unlike other government policies whose impact takes time to be realized by the peasants putting former leaders in prison and recovering from the from them the rooted public resources becomes attractive and popular when peasants see former untouchables behind the bars they know that the new leader is performing oyo mumukoti ngabantu bebogera bebajja okwogera oyo kati akola so they say in social centers vendetta sentiments no incumbent will ever see the power to a hostile and malicious group of politicians including his family members mm. if he does he will be boarding the prison vehicle and must have must have prepared himself for less embarrassing court sessions nekugamba mubiri kuminena in Uganda I strongly doubt whether Museven can surrender power can surrender power to FDC leader who always wanted to discredit him and members of his family. In fact, in a situation where the president can influence the selection of the successor, members of the first family must vet the candidate. Nga sibe ba mwiretede. Mwino kubira mune trust. Members of the first family have an influence. Ne, we move on mujo. Kwa buli muntu ye nazi na haba kuli ranga hapa. Ugerida kubi. Are you creating allies or enemies? n'omukazi omugezi abeeramu nemulamu bwe gwassaamu ekitibwanti bazenga yafudde nga baagala okunyagako ebintu byange atiisi mulamu gundi yaliribulo si kumukwanaye temuyinza okutyoka nsi yonna nga buli muntu yenna covid ndabaga nti covid kalolo kajja batwala timuyina solutionamasomero yagambye dediya mirundi katono wono kisoboka first family okuleeta omuntu ngaali accepted eh. anti kankubulire bamafia yebadde yekweka museveni si yabikola dasizipulugund nti njagala ombuulire sikanda emu erimu okubba ssente nga mukozi mwali era yatayina kyembagamba nti naye gwe tosobola kutunula nti mbadde ngamba baseeke bano nemaga nti kuteesa tatayina reasoning singa nakyadde ew'omuntu mukwano gwange hmm. netuba nga tulaba tv tulaba kyenigeria saawa mukaaga Mpasaja laka ntinze vana ngeze kwe baka. Why? Nina meeting yeyo kumacha. Gwosikala ni mkazuwe mudiru. Mkwelechi. Mkwelechi. Na uo mugezi. Ogamba ugambi. Banda nge nange nabati nako yeda. Olina dani mkazuwe mubulizi. Kusuwa diru. Neyo sikala na imu chisengu ukulechi. Nobody will take you. These are, this, this, uh, over naturally gifted to assess. Hmm. Hey. nze nasangako omuntu omu museeta usomu nga takola tapafuminga nga bagamba complaining asimanyi bakoleki nembaga nti you people if museveni gave ye job ye talina right ereeta muntu mutraining kubayinza okugamba tigwevaawo ndeeta omulala na training gwogalirako gwogaseera why do you believe nti ye museveni tajja kuleeta muganda we why ekyo fe abaganda tukimanyi hey, nibwe nyingira mu office bwenti oli nakonkona nemuyingira muomulala I, I, I excuse myself and get out. Neshi, chiba chibi nyo kulina. Untu we mwaka doswala nyo. <laughs> Muyingide mungu lala. Irangwe <laughs> sebo, uyinza kusange sajja, mubano wa dira za waka fumendi. No sange sajja liri muru gabiri. Gwenolo za ntio jadiso kanote kaya kapapula no gula unu umutu we. Gwaze kusaba liyo lirese diru. Lijia kula babifo. Yes. Lijia mula babifo. Gwaze kusaba. Gwaze kusaba. kitekisa kyekyebigato byebidiira byabwe byebibagulira ebintu buli wamu wonna bagagenda nebatulya agasajja ago gabuloka nti kaganda gasiru tegama gonna gayina lipoota kisajja kyankuesimunkinga muzeeyi tukoze nga bwe watugamba konse kiki anti nabo babba bibbe kakati naffe twatabudde evvu kizimbe kyakuddea ah, ah, ah, sibibagambangakebyo <laughs> golaza bizimbe byedomoleraki bimanyi nabyo bo bano babiyita bisiru baina ritism tujiita gundi tujiita uh, eh, eh, gundi ani ano msajja eh, eh, eh, one of the, the political gundi scholars mm. platonic tiyotunuyo mtu loza nti musiru nenga mkezi gaina gweba kusule mchinye chaka buyonjo chebasi mafuti ya satu ujira kubudalo ujira kudia kumunya kuno ujira kuchi ujira kuhu bwembadde mmanyi abasajja abasimi bebinya hmm. ajira kuobwo nga tewali ddaala ajagira ati kakati mumakati gokugulu kuno okwatayo nobutakwatayo ngaoyo muyita musiru nti nabagamba tiisimalubega bwe tutuula wansi nanga nti kabuli ejaggwa mumuwulirize ekyakimanyi akinsinza <laughs> tyosimya ekigazi kabuli ejaggwamu erisen is an expert in kabuli <laughs> nebirala yes never underrate bangamba nti omusajja yali profesa agenda sese nabuuza omusajja omusajja avuga eryalo wasoma tatefe guno tusoma ah, nayigira ku mulimu musajja mugu munene nga gumanyi abavubi baba n'ebifuba binene tomanyi nanyukuta ya tyasimanyi ah, eh, bad news kati batuuka mu nyanja wakati enyanja etabukamubuuza profesa omanyi okuwuga nti nali ate mmanyi bana baba limu njale time seminti nsawa asatu ateka mumbe baba ngoreza nti baba bizimba te bakaba eh? ai kakati nabagamba na basajja nti musite wali amanyi mu seven even his close friends kutisa dozen no seven mbaba zitize no seven bidandisa litize no seven ani amanyi mu seven era mukataba kanga nabagamba mukataba kano nabagamba nkagala nyo one of my best nakagamba nti abantu munsi tubawulamu mm. ebika bina oba bisatu tulina ba realist this is where i belong realists sitade and understand the deep context of the issue depending on the prevailing situation i cannot for example as a realist expect President Museveni to retire before certain prerequisites are in place. I cannot expect Museveni to hand over power to a hostile group. I'm a realist. The moment Nagamba Bobby Wine, Kasuna Tandiko Kufuma, which you feel and work up of here, to joke for the power. Because we have two scenarios where a leader can influence his successor, like Museveni, and where a leader like Gaddafi has lost the battle. Kakati situation chitulimu. How has Museveni influenced his succession? Haja kulitaya lingono his own. Wanuko naba kubia katika nakazu wakamazeo. Wanaba kutensa akaba. Ato lumbo lukufu demmago. Resemba kule lukumarida wadala. In fact, I will, if I was kutensa sari ze mubino mbubanzi biba hako zechi. Aba antu basanyu funyoku laba ngani kutensa akubu hako. Museveni mm. amuise mupaka. muyaleta payoni ya basi nezavuwa zabantu bamusulemu helikopita emusulemu olabe ekimubeeraku museveni akola ekintu eki kyanjonjo mwiki eyakola njonjo nateekawo komisioni ekulya ah, abantu nibesomba nolaba eyaba ettaka nolaba eyabaki nolaba eyaba covid nolaba yatabula ettaka mumere abantu bwebajja mukakiiko olabe bwebadduka bwebakoga bwebasula kiro kikumi olunaku yazanapahandi onuhen theshiblairekan envelope ani pwaba asobola okukola agitation wano mu bantu ani ani nfaketekambangaalina credibility abo bakuteesa tewali kyebasobola kukola luk oba teusdm okuba muteesa ngaalina abantu era abaganda bakolako okukola resistance amin maje nakubaani oba tenamugjawo abatanzania bebagoba amin maje Paulo Muanga yakubati gundi yabako yajja kwa ati obote ye splitting ya yami ntutu where is kutesha ati ami ili wo hali vupa ndu bano gundi fellowship inama chikali ruda ngeba ngesu ngesu leba kabi tena majina yesu leba kabi ambi ndibe kwe kamu seven ya batala bi ngapu yatamba basi and they are lawyers wili yuruko ati kutesha is a lawyer yuruko ati gulesi bingira is a lawyer yuruko ati mbabazize eroya they have a problem good lawyers cannot understand politics kyobola nti ono mutani wange oyo ali mu parliament akola amateeka bwe bamuwa okusoma amateeka nalinganya erikuwakuconvince me nimuga good, good lawyers bagule esibiira mbutuwambabut how binayisa kyusi gavument yamulema myezi kumi neki baloya tebayina mu politics baloya agenda nagamba mbu omulamuzi aluulinze nomulaziraku atamayise yamuggulu omulamuzi yagambye pakistani mbumukwate musalafu eh, eh, fumame kamanda yali yegijayo piso nagimutunuzaamu nayita nyina <laughs> omulamuzi abalamuzi bakola waliwo emirembe nti okwate musalafu foma president fmaambe kamanda oh, oh, oh. yagibatunuzaamu n'abalamuzi n'abagoba wano bagenda abalamuzi nebalulinga mu gavumenti yamuteri mbuyinza abaana bana bakunga abantu abawiigi bakola awo balinyewo mu hicourt tebadda kumene baga nti aa ah, ah, ah, si bwe twayogedde abalamuzi beni kiwanuka amini yamugaa nti wai omusajja bwomuta beni kiwanuka naga no nebagenda mukoti muhaikoti nebatekayo hobias copas nti omusajja omuzungu ali makindi hmm. bamuleete mukoti amini natuza maria mungu kubaba bwanasulu bamaria mungu bebawamba gavumenti amini yali bombo okadusi hmm, hmm, tasulaye nasulu hadi aloto ate nga bato nzisininya nasulu naye kintu neeki kubana rusumi bari batu miaka abiri ulaba nakati ashari wa moze sali these were young officers kati gundi niwa omusajari wa mtu makindi amini prevailed over the, his men beni chwa nukanyaka nti ba mtu rede mkamori ba mlete wa numute ama jete kaina uyeta bukwata na buta maria mungu nakandi ya nasema nini famajaga wamba gafumeni tumuleto mpaka supervagandi weee nshingo ba mjana munga hii koti nebita kutibie nyeji waduwe bita kutibia koti bie nyeji <laughs> amateka kwa <laughs> kona kondi mwusu wetu kukulila when are you see lawyers law and the politics are never baby fellows tichiri yu amateka kwa kona kwa kona kwa kona kwa kona amateka anti nga, nga, nga kichi parliament hey, hey. Eh, anti chotu chita eh, chumbiofuzi